bienvenidos a PASI, seguimos con aritmética entera, ahora el turno del teorema de Bezout. Aquí lo que vamos a explicar es el teorema, muy facilito, y vamos a poner un ejemplo en el que vamos a utilizar el concepto de... o sea, el concepto, del algoritmo de Euclides para el cálculo del máximo común divisor, ya que nos va a servir para aplicar el teorema de Bezout. Pues bien, este teorema nos dice que si existen dos números, A, B, Perteneciente al conjunto de los números naturales. Entonces, van a existir un S y un T, perdón, aquí existe un S y un T que pertenecen al conjunto Z, el conjunto de los números enteros, de tal manera que el máximo común divisor de A y B va a ser igual a AS más Simplemente esto. Ahora, ¿cómo hallamos este S y este T? Pues esto es lo que vamos a utilizar, es por esto que vamos a utilizar el, algoritmo de Euclides que hemos aprendido en el vídeo anterior. Pues bien, voy a poner el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos el máximo común divisor de 18 y 16. Aplicando el algoritmo de Euclides, tenemos que 18 es igual a 16 por 1 más 2. 16 entre 2. 16 eh, es igual a 2 por 8 más 0. Pues bien, como he explicado antes, ya sabemos que el 2 es el máximo común divisor de 18 y 16. Ahora nosotros por el teorema de Bezout sabemos que 2 tiene que ser igual a 18 por un S más 16 por T. ¿Cómo calculamos eso? Pues ahora lo veréis, muy sencillo. En este caso va a ser muy sencillo, luego se complicará un poquillo más porque tendrá muchas más filas, o sea, muchas más, sí, muchas más filas de, de igualdades como esta. Entonces tenemos 2 es igual a 18 y ponemos por 1. Siempre vamos a poner por 1. Y ahora ponemos menos 16 por 1 también. Y os lo único que hemos, que hemos hecho ha sido mover el 16 hacia el otro lado. Pues bien, esto no se va a quedar así, sino que nosotros debido a que se hace así, vamos a poner un más y le vamos a poner aquí menos 1. Y si os fijáis es lo mismo, 18 más 16 por menos 1 es 18 menos 16 y es igual a 2. Pues bien, si os fijáis ya tenemos nuestra S y nuestra T, que está aquí. S es igual a 1 y T, o sea, T es igual a menos 1. ¿Se cumple el teorema de Bezout? Pues sí, Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a ponerlo con un 18 y 14. Entonces aquí tendría que ser 14. Y esto aún no lo sabemos. Sería el máximo común divisor de 18 y 14 es igual a 18 por S más 14 por T. Y hacemos esto. Dividimos y nos queda 18 es igual a 14 por 1 más 4. Seguimos dividiendo. 14 entre 4 es igual a 3 y 14 es igual a 4 por 3 más 2. 4 entre 2 es igual a 2, 0. 4 es igual a 2 por 2 más 0. Pues bien, ya tenemos 2 otra vez, máximo común divisor de 18 y 14. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que antes, pero claro, os he dicho que esto se complicaba un poquito más. Pues había, antes había una fila solo, y ahora solo, y ahora en cambio hay dos. ¿Qué hay que hacer? Pues lo mismo de antes. Cogemos el 2 y hacemos 2 va a ser igual a 14 por 1 más 4 por menos 3 hemos dicho que lo que vamos a cambiar va a ser el signo del, número dentro del paréntesis. ¿Está listo? Pues no, porque hemos dicho que tiene que ser 18 por algo, o sea, por S, más 14 por T. Entonces tenemos que seguir otro paso más. ¿Cómo lo hacemos? Pues el 18 está... No, no tenemos que buscar la manera de encontrarlo. Y el 14 aquí ya lo tenemos. Pues entonces la única manera sería a partir del 4. Si os fijáis, aquí está el 4. 4 es igual a 18 por 1 más 14 por menos 1. Pues bien, este 4 lo, sustituimos aquí. Yo lo que hago es el menos 3 lo, lo pongo en el otro lado y sustituyo. Es decir, a 14 por 1, más menos 3, y ahora sustituyo. Hemos dicho que 4 era 18 por 1, más 14 por menos 1. Pues entonces el menos 3 va a multiplicar a 18 por 1, más 14 por menos 1. ya lo único que tenemos que hacer, el truco no es multiplicar menos 3 por 18, sino menos 3 por 1 y menos 3 por menos 1. Y esto nos quedaría 14 por 1 más 18 por menos 3 más 14, 3. Si os fijáis aquí tenemos 14 y 14. Pues seguimos. 18 menos 3 más 14, y aquí tenemos nuestra S y aquí tenemos nuestra T. Otra vez comprobamos que el teorema de Bezout se cumple. Espero que lo hayáis entendido. Si no, no dudéis en hablarnos en el foro. Ya sabéis que registrarse es gratis. Y nada, nos vemos muy pronto por aquí. Chao.